aneh olahin Andi Andi kuwi itu uang kuwi kan gambar kamu jadi tapi sudah dia kanca-kancane dadi sur udah emang ledenya udah tenang Wah, kiono barang. Wah, Gus Bara. Oh.

我，我，我，我，我，我。 itu papa sikup blangkon yo SWC oh mana wet gedong ngene cedek ah, usah usah usah usah kan usah ngeri kanca-kancane sing biyen biyen tukang dadi biyen reunian gitu ceritanya Thank you. Jadi tinggal santomen berarti. Iya, metu golek. Santomen karo sapa? Dulu resor iku. Hah? Dulu resor? Iya. Sapa? Eh, San. Thank you.

Allah kayak nang kono kae.